tes tes tes oke guys ketemu lagi dengan saya Siro Santa yang seperti biasa akan bersekolah ya guys <laughs> dan untuk sebelumnya uh, oh maaf maaf <laughs> sebelum video ini dimulai saya mau mohon maaf dulu ya karena ya mungkin akan agak tosik ya bahasa saya karena seperti yang saya bilang di video kemarin ya game ini bisa membangkitkan jiwa muda kalian ya guys dan ya gitu aja oke okay. kita mulai nah, oke okay. yang ya kebetulan hari ini entah kenapa ini HP jadi ngelag ya guys padahal di video kemarin lancar-lancar aja gitu walaupun pakai stick PS4 ya Hmm. Eh iya btw mohon maaf ini agak rame ya. <laughs> Jimmy seperti dumb. <laughs> Oh, <laughs> Ngamuk dia nah, da, sejak video kemarin dibikin sampai sekarang saya <coughs> sampai sekarang saya gak suka anjir sama si Gary Oh. <coughs> Ah, sakit. <coughs> <laughs> Maaf <laughs> You can do things. Oke, okay. <laughs> Kasihan Peter. Oke, okay, sekarang kita ke old school bus ya. <laughs> Weapon violence. Jalan sini aja lah. Nah, ini dia. See if you can knock the windows. Oke. Okay shoot out the bus window. Mm, mm. And let's go to the purple. Okay. hmm eh, kenapa? Oke, sekarang kita menuju ke pohon ini nih. Mm, mm, mm, mm. Climb the tree and wait for football practice. Oke. Okay. Sit, uh, ini entah kenapa ya tombol-tombolnya jadi Xbox gini ya. Ada Y, e, X dan juga B. <laughs> Ininya juga LT ya. Hmm hmm. Hmm. Iya. Iya. Eh, salah. Eh, eh. Eh. eh. Nah. nah. <laughs> Ini misi paling mudah loh. Cuma gitu doang misinya. Scroll through available test. Oke. Okay pencet kanan ya guys itu bisa dilihat di atas dos ampun lagi. oke di sana ada dua misi ya kita ke kanan aja dulu eh kok hilang jir eh kampret ya udahlah kita ke asrama lagi balik lagi Wes, apa? Lu masih dendam sama gua? Nih, rasain. <laughs> Aduh, ah, anjir. Wah bener, saya makin gak suka anjir makin sini. Entah apa maunya ya si Gary ini. Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' door. Silly me. Shut up, man. You're boring. boring? <laughs> membosankan. Eh, emang benar ya. Nah. Minta maaf. okay? udah maafin lah orang kayak gini emang gak perlu diladenin sih some fun just open from some help us the homeless guy oh oh si kakek hobos ya ini kita eh lagi jir kok stuttering gini <laughs> sipit udah males anjir kelihatan kasihan anjir <laughs> Look for the hobo behind the old school bus. oke Okay. Mm, mm, mm, <laughs> anjir beneran itu OST yang tadi. Eh maaf neng. nah kita masuk guys ke dalam nanti kalau gak salah eh, itu pada ngapain <laughs> nanti kalau gak salah ini disuruh nyari radio ya eh kok Insta oke kita masuk nah di sini guys ya si kakek hobo gak tahu namanya siapa lah night, Sabar, Pak. You are true, you <laughs> ah, kampret pada kabur. Just get out of here, kid. Why should I? Here's I'll kill you. What's your problem? <laughs> apa masalahmu pak <laughs> I'm 50 <laughs> serba salah anjir Wah, wah anjir masa lalunya Hmm, masa lalu si bapak anjir kelam banget nih. Iya, move. Wow, kita diajarkan beberapa gerakan ya guys. Radio. Oke, siap bapak akan kulaksanakan. Ini entah kenapa ngelag lagi anjir. Nah, di sini guys, di atas. Nah, ini. Eh, alhamdulillah. <laughs> biar warm anjir oke kita turun nah nah nah sip entah kenapa ya anak-anak di sini yang per, yang pakai jaket itu baik-baik ya gak pernah ganggu si Jimmy <laughs> beh nih beh radionya beh wah ngelag parah Beh ini beh radionya beh oh eh kepencet maaf <laughs> Oke diajarin nih guys teknik load fold X uppercut uh, bukan X ya ini kotak <laughs> tombol kotak ya entah kenapa ini malah jadi Xbox gitu padahal pakai stick PS4 ya udah gitu doang oke siapa Ay ay captain <laughs> ketika Jimmy menjadi bajak laut oke find more hidden transistor parts return to the hobo for more training ship kita dapat ilmu lagi <laughs> uh, mungkin saya disconnect eh disconnect <laughs> saya cabut dulu ya uh, ininya apanya itu link eh apalah itu namanya bluetooth sticknya kita lepasin dulu oke okay. uh, eh, wait rupanya stick saya malah mati ya entah kenapa barusan saya uh, apa tuh tes dulu di PS4 saya dan ternyata si analognya jadi error uh, atau ngedrift ya ke arah kiri uh, apaan <laughs> ya mungkin nantinya konten-konten PS4 akan saya tunda dulu ya mohon maaf ya ini eh, gimana lagi ya ya langsung saja kita lanjut lah apa pak lah Yo anjir, Pak Bu, Pak. Salah bapak sendiri sih, orang nggak apa-apa aja baru aja bangun tidur eh awas neng oh sekolah eh sekolah apa tuh <clears throat> ah chemistry anjir males ah males lah nanti aja kita bolos dulu ya <laughs> kita bolos dulu sehari jangan ditiru ya guys <laughs> save hmm. So, you're the new kid, huh? Everyone is talking about you. Who are they? And what are they saying? Uh, nothing. Just that you're friends with that sociopath Gary. Socio what? True. Sociopath. It means. Never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen. I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay. <laughs> I'll pay you two bucks. Two bucks? Are you crazy? Make it five. <laughs> no. Two uh. bucks? Great. Five bucks. Let's go, buddy. Oke, okay, kita dibayar untuk mengawal si Algernon ya. <laughs> Kasih anjir terbuli mulu dia. I always wonder what it'd be like to be big and tough and really stupid. <laughs> yes, I was a student at Bulworth before becoming a renowned I do. I get nervous a lot. What? What? What? Wait, Apollo. That's all you got. Salah. <laughs> Uh, mm. mm. I just love it when someone mm. beats up someone who isn't me. Just mm. you wait. You'll be sorry. You're so lame. Get ready. Make <laughs> uh, Ya buruan. Sini, skui Woi anjir banyak. Uh. Oh, saya harap guru gak kesini, jir. buruan eh, LG ah si bapak sini LG buruan ah si LG nya kemana anjir eh <laughs> si kampret ah si Anji ampun pak mentang-mentang saya murid baru aduh minta antar ke WC aja anjir susah amat wait what the fuck tuh anak kecil ngapain anjir eh, eh, eh. wah anjir curang lu main keroyokan hmm hmm rasain hmm hmm Pancit. Eh. Mm, mm, mm, mm, mm. Oh. Oh reversal. <laughs> so oh Lu ngapain kampret? Terus saya penasaran banget. Tadi anak kecil sama si si siapa tuh namanya? Aduh, lupa lagi. <laughs> ngapain di WC berdua anjir? <laughs> Ah. Buruan LG. Takut ada guru. Tuh si bapak lihat di depan tuh. susah amat ngawal ginian. Thanks, Jimmy. Here's the cash. I'll tell my mom that not everyone at Bulworth is mean. Oke. Okay. <laughs> Lumayan 5 dolar. Buat gantiin uang dari pajak si Russell ya. Nah, males banget nyir kimia. Ya. Apa lu? Oh, you today? Nah. Guess what time it is? Yep, time for a beatdown. What are you looking at, punk? <laughs> ah, pengecut lu. Hai, hai. Hai. Eh itu bocah. Bocah yang tadi anjir. Eh, kok di dalam sih? Ini asrama cewek. Duh. <laughs> Masuk asrama cewek aja. Give it back. Or what? Or just give it back. Are you threatening me, Metal Mouth? No, I just just give it back. You can't just steal things from me. <laughs> Unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do. <laughs> In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. Give it back. Ish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll, I'll kiss you. Oh, oh what? Uh, that's okay. <laughs> oh, okay, but Anyone? if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. <laughs> Ini puasa neng, aduh malah nyium, terbatal loh. Hey Gary, I need to get something from Mandy's locker. I'm not surprised. You know, you should put a stink bomb in there. It'd be funny. Get one from Fatty. He knows everything about stinking. Oke. Okay. Kita, wey, wey, wey, wey, wey. <laughs> sekarang kita ke lokernya si siapa tuh namanya cewek yang judas tadi ya break into many locker and get the lab oke okay. weh <laughs> maaf nih <laughs> ampun pak ampun pak aduh aduh ampun pak oh anjir ah pilot gear wah langsung dikirim ke kelas nih <laughs> aduh Uh, untungnya English ya guys, bukan. <laughs> Aduh. Eh itu si cewek itunya ada di sini. Good <sighs> one. I don't think that's in the dictionary. Keep it up. Good show. Well done. That's right. Good show. Keep it up. Well done. Uh, okay. saya kehilangan. Oh. Good one. Sip. Try again, James. That's right. Good one. Well done. Good show. <laughs> Kasar ini woi. Eh. I'm afraid that's not English. Oh iya, ya mapa. Sai udah ya Oh belum ternyata His iya yeah, his That's right. Sip Hitung-hitung belajar bahasa Inggris guys Wes, salah salah nah iya, Oke, okay, kita kehabisan waktu, guys. Ah, I'm afraid that's not English. Well done, James. Well done indeed. <laughs> Oke. Okay. No <laughs> problem. no problem. All right. uh, PC gagal tapi sekolah berhasil guys I like you apaan lu udah selingkuhin gua oke kita harus cepet-cepet ya guys buka lokernya karena entah dari mana datangnya si bapak teleport kayaknya udah hehe eh, eh ma maaf neng awas pak <laughs> maaf Aji, wah ah. gagal lagi. That's annoying. the staff to drag you in here. Quite extraordinary. This is your only warning. Don't mess up again. I hope this will be your last little visit, Hopkins. Ya, mungkin guys sampai di sini aja ya video hari ini. Sesuai judul videonya, ya Jimmy ini orangnya nakal ya, tapi tapi baik juga dia ini uh, walaupun dia sering dijahilin ya tapi dia juga ya peduli dengan teman-teman sekitar ya oh, mungkin minggu depan ya kita akan lanjut main uh, apa itu namanya main GTA 5 ya walaupun cuma iseng-isengan Sun Mori lagi ya kayak video yang waktu itu ya sampai di sini see you again